Целый день дедушку пытали, бандитки делали до деда напали, целый день дедушку пытали. Давай, убегай! Это дедушка-бандит! Убегайте, вы увидите таких же! Дедушка не бандит, дедушка по раненой лежит.